І всім привіт, всім здорово, з вами Віталій Волковлайт. І сьогодні будемо грати в Сампі. Дуже давно не гуляв, не грав. Е, як ви поняли, я обновився, зайшов спустя деякий час. Ось багато чого помінялося. Перше пов'язка, що я завагався. <laughs> Це понятне діло. Ось. Це це, це, це те, треба, просто чотненько ось. So, е, відповідно. Відповідно. У нас сьогодні обнова новогодня. Що нас, що треба сказати, це те, що. Ну, останній раз я заходив десь під е, хеллоїнську обнову. Е, на дуже довго пропав. В принципі, причини ви Хто на мене підписаний, знає, що за причини. Е, В принципі, так. Да. Таке, коротше, якось ось так. Не буду зациклюватися на цьому. Насем з того, що відкрили сундук на Сепронса. Ну, якась фігня випала. Ось. Е, відповідно, що ще хотів сказати, що хотілося б сказати, що багато чого подобавляли. Начнемо з доната подивимося в донаті, як у нас зашки до наче є, до речі, є. Помілося те, що у нас додавались е, нові колекції, е, лімітіровані е, колекції Lamborghini Urus, Barbus, Aventador, Rolls-Royce, Куля, е, Кулінан. Блін, Кулінан. Ну, Ну, коротше, постійний А2, преміум, ну, коротше, от Скидки, фігітки. От. Титанка, до речі, виросла, якщо ви бачите. Ну, вже 4 тисячі, вроді останній раз воно стоїло десь 2 тисячі приблизно. Зараз вже 4, не знаю, може ошибаюсь, не знаю, може помилююсь, помиляюсь, поняття немає. Е, тут ще додавалися е, нижня вроді би. Оце. Або вони перерисували реально, поняття немає. О, е, ці охоронці додавались. Сертифікат Wednesday, Хагрід, Геральт. Раніше бачив відоси, що це таке, в принципі, понімання є. Да, так що. Тачки, в принципі, те, що було. Тюнінг теж, в принципі, те, що був. Аксесуарки старі, нові, тут треба шукати, я щось не бачу сліпе діти, я Коротше, що є, що нема, поняття нема іменно помісі, ще хер його знав, що це таке. Е, клінки Азізот, е, ХЗ, річі Ріл. Голова тихо, сіра над головою, нове. Це коротше там де те, що е, тих силовінських. О, якщо ми бачимо по скінам, то дуже багато чого додалось по скінам нових. Ну, тобто ви читати можете тут дофіга всього, реально просто йобнутися можна. ось. Е, скидончики всякі, це естественно, щоб ти не, не оче, е, жопою не жував. Е, рулетки. Що у нас по поводу рулеток? NFT-шки додавались. Бронзові у нас були, які були такі. NFT, що просто, я не знаю, пісики дорогі. Раніше їх не було, цих контейнерів. Зараз, блін, NFT. шки Коли я грав, їх взагалі не було. Ріл. Це все було. Тут теж все було, навики теж були. Ось. Як ви зрозуміли, мене вигнали із фами, бо я дуже довго не заходив. Е, коротше, було куча всього, куча проблем. Ще я вам покажу. Да, з я мов перейду, покажу вам. Я вам зараз покажу. Ну, <coughs> Вибачаюсь, в мене валяється віртов. Ну, все, що ми на стрімах заробили з вами. Ось наличных 100к майже, і в iCity почти 100к, точніше 60 штук. Ну, 60к. Єдине, що мені залишилось, це домік. Мене ви раніше, якщо були на моїх стрімах, то ви могли побачити. Ось. До речі, він мені поміг. Я купив собі ось такий тропік. Е, лодочку таку. Ну, просто реально хотів Нефтянку возить не вийшло. То, обнова, гамнона, на всяке пообновляли. То така хата. Да. Ось так. Да, в принципі, якось так. Більше такого, що сказати, ну, в принципі, я не знаю, що сказати. Нововведення є це те, що мусорки, типа, тепер шмотки витягувати. Ай! Ай, суха! Курва. Либо мне неинтересно, либо тут ничего нету. Вот. Пока сейчас по, по мусоркам покопаюсь, а як бомжара ебана, вон. Що в нас тут? Я не знаю, блін. Так, до речі, обновив лаунчер, тепер мені треба перестановити Fast Connect, бо якщо вдруг буде забито, то я не зможу зайти. Fast Connect треба персоналізувати обов'язково. Не знаю, чи воно буде совмісно з новим е, новою версією лаунчера. Якщо ви вдруг хтось знаєте, то напишіть, будь ласка, комент, буду дуже дуже вдячний за те, що ну, за якщо буде соответствувати Fast Connect. Е, Ось ви бачите, якщо типу, скидували в течение 60 секунд, воно заблоковано. Це, це те, що знову з нових нововведінь. Е, Це воно підписано все. А. Коротше, після трьох часів, бо воно ну, типу, переложив, через час можна забрати, а після він буде заплачений на 3 часа. Ну. Коротше, ерунда повна. Тут, до речі, що у нас додалось? Ніхрена не додалось нового. Да. Щиток, блін, просто обновили вечеринки, хейрінки. В принципі, нічого нового. Прикольно, але не прикольно, не знаю таке. Ладно. Що в нас тут ще? А ще нічого нового. Reels, типа. Все послітало, е, вся зборка слетіла. Знову введень, все, більше ніхрена нема. Е, Треба буде зараз перейти, я вам скажу. На механіка тачку хочу взяти, бо або просто добігти до якогось центра. Я коротше, зроблю вам монтаж. А, тут ту ту Туди-сюди. І ми, коротше, зараз перемістимося в. Куда-то. Все. Да, все. Адабра, кадабре, Разапч. І все, ми улітаємо. І, коротше, друзі, по путі до до механіку хочу е, подивитися, хочу зайти в бар, щоб похавати трошечки. Е, е, Понятно, що чекпоінт що то залагав. Берем, коротше, спранку цей. От. Гро, блядь! Ну да. Е, Це його. І що ще? А, ну замечательно, дебіл. <laughs> Але, коротше, є м'яско жарене олініни. Ось, я завтикав, що я на весіті затарився по програмі. Ось, оцей е, владелець бара, ось оце він. Коротше, спасибо тобі, Матео Фрейм, за те, що ти мені допоміг, стартанув, бустанув стартовый капитал вложил как инвестор. Вот, <laughs> короче, мудела, сука, стреляю. Ты, сука, гандон ёбаный, блядь, пидорасы на ёбана, блядь. Сука, запомните его айдишники, набитый ему ебало кто-нибудь, реально. Ось. А, е, вот, похавали, захилимся, сейчас хилку выпьем, и все будет замечательно. Хох, повезло, что на ноль, ну, тупо подвочку снесли. Давай, быстрейше, оживайся. Ось. 32 ампер лонжере, ти що, блін, козліна топана, блин. ти ви, блін. Почти по ноль положив, почти задемив. Гамна кусок, блін. Паскуда. ну, э, гамна кусок, бля. Не будьте такими ось. Будьте. Це дуже дебільного. Це вообще, блін, як мотозвон. Е, через це якось так. Не будьте даунами. Грайте все і кайф, и вообще, ну, от это бабахнуло замечательно, супер, вообще кайф, тупо кайф. Е, коротше, я вообще біжу за тачкочкою. Хери його знать, що по мені шмаляють. Да. До речі, до речі, саме цікаве. Коротше, що я хотів сказати, я граю на Arizona Roleplay, е, восьмий сервер. Це саме редрок Регася на мінік е, Віталій Волков. Ось мій такий промокодик хештег Віталій Волков. Ага. В промокоді. Ну, все буде описано, все буде в описі, все буде. Ось такий от промокод. Заходиш такий. Нажимаєш менюшечка, точніше, в настроєчки. Щось затупив меню. Заходимо в промокод, і тут у вас буде пусто. Э, Ви будете вводити от такі от промокоди. Зараз я вам покажу. Ось такий от промокод ми вводимо. І далі Те ж саме, що і нік, в принципі. Заходьте. Да, не забудьте, який нік такий нік, промокод, тому тому, ну, якщо ти не знаєш, де грати, я жду тебе туди. Е, Гуляй місце і грай разом зі мною. Е, звісно ж, тут є трошечки агрошкольників, недеквечиків. Ну, я скажу так, що тут е, гра Рой Шелби, тому Чивако ще розрулить тільки так. Тому, в принципі, все супер, все по-домашньому, так уютненько, от, по-кримському. <laughs> Так що, да. Так що, да. Це такий один із спокійних серверів. Один із нормальних серверів, можливо. Я на других не був, але по тому, що я бачу, тому без обід. Заходиш в началі, вводиш промокод і получаєш 300к як мінімум. Потім ти з мого ніка ще получаєш. Тому іграй, кучайся, рігайся, все, що все, що мені буде проходити з промокода, все буде йти. Всі ці вірти будуть йти. Е на якісь там конкурси, на плюшечки вам. От. Фами, там, може, відосики, подарочки, всяке таке. О, так що отак от. Тому ми вже прийшли до бігли, кстати, саме інтересне. Було таке прикольне, мелочна реклама, якщо що. О, кстати, я ж думав, що звільнився. Ні, все нормально. Все, окей, okay, let's go, погнали. Все. Е, наскільки я пам'ятаю, що якщо я катаюся, там за одну секунду повинні платити. А, давайте подивимося, що у нас тут помінялось. По суті, в принципі, багато чого додавали. В принципі, все. <laughs> Так, коротше, зараз поїдемо, подивимось. Давайте подивимося. Коротше, давайте поїдемо на головну площадь. Коротше, Новий год. Їдемо на головну площу. От, коротше, похуй, поїхали. Поєбать. Заправки хватить, все, в принципі, хватить. Все, закінчив відос на ну, такий, ну, типу, блін, ГПС і всяка електроніка, Вася і ваша. Ну, що. Коротше, я ж на метку не дивлюся, я сліпий, блін, ну сліпий, ну, блін. Ну. А получается, другу всю сторону надо. <laughs> Я не знаю, зачем я сюди приїхав. Ем, до речі, я знімав без камери, тому що в мене камера дуже невротепічна, от, епічна 2009 року з фокусом. Е, давайте не будемо больном. Ось я е, його на стрімах викрутив, але знову ж таки, блін, нафіг надо. <laughs> нафіг надо, ребята. Давайте будемо без камери, і так буде все заїбісь, от реально. Буде і так все нормально. от. Я вже бачу путь, зараз ми до сократимо, зараз це все буде суперовенько ось. Ладно, як е. адекватний чоловік ось. Бо їдемо зараз по тунелю. Ось. Здорово, чоловік. Прикольно ти стоїш, молодець. До речі, в мене 32 уровень. Ось. Е, довго ну, не качався, давно не грав. Якби я грав би це все в мене був десь 30 або 40 уровень. Ось. Тому level такий. левелапа не було ніякого. Ось. Тому я їдем до площаді. на такої всякої таких лишних, лишних движух. От, їдемо з... будемо. Зараз я буду скайпа, тому що ми зараз, блін, хер його доберемося. О. Зараз ми хер його доберемося. Ось. Тому ми. Е, Так, ми нарешті добралися. Я <clears throat> маю. Е, Приїхали на наш е, головну площу. Ось е, зараз вийдемо, подивимось, що у нас тут. Е, на окол, рейдинг, туди-сюди. Е, Що в нас ще тут? Погода, звісно, прям е, капець прикольна, прям жесть. От, е, а, им надо все машину під'їхати. Не ж не можу е, приділитися, чи мені машину під'їхати, чи ні. Зараз ми подивимося, що в нас тут далі. Е, ну, я попробую зараз пішки пішки добратися. Ось. Ні, все-таки я думаю, сяду в машину, бо не баню ще пропаде. Ось. Е, давайте все-таки під'їдемо. Давайте все-таки під'їдемо. Ось. Вона, е, <laughs> ну, коротше, машина вже в хлам, якщо ви замітили, вже трохи розтрощена. Ну, ось це чисто візуально. Ось е, бабах, от тобі нате ще дядько, е, заглушили, заново звелись, поїхали. Це зльота полоса. Ось, це, типу, ну, на санках, щоб типу, літати. Що в нас ще тут? Звісно, нічого не видно, це капець. Прикольні такі домики. ось е, такі непогані. Зараз я спробую включити е, світло. <laughs> Е, Так, лайк. Ага, все, знайшов. Є такий контакт. Так, все, врубили фари, але класно видно, що прям триндєс якось сліпляє. Дальній світ прям такий рубий. <laughs> Знов бахнули. Ну, в принципі, кива тіла такий цей сам. Е, таке, таке состояння. На то тобто, да, правильно. Отака новорічна ялинка. Площа, е, ну, через те, що така погода, ну, блін, щось не зовсім. О, кстати, все. Асесуарний шоп, якийсь магазинчик ось. Е, О, чувак, е, щось пише. Стой, зараз він мені пише чи не мені. Предложить торговлю. Вроді не мені. Ладно, пішли. Вроді би не мені. Чи мені? Ладно, щось я взагалі цей саме загнався. Ось, це така така, така прикольна. Е... Не завезли ботіком NPC-шок. От, е... Що у нас тут ще? Геть, грейдінг карт. А, ну це відкритка. Все, поняв, це для квеста з е, відкритками. Е, що у нас тут іще? Що у нас тут іще? Е, в принципі, отак воно виглядає. Е, що у нас тут? Ну, блін, не за те, що погода взагалі нічого не видаріл. Ну подивися, ну реально, подивись, що це таке. Ось, ось таке воно. Так воно виглядає. Я е, <laughs> коротше, хочу записати прощання. Е, звісно, інтерфейс мені мішає, тобто я управила частично воно мішає. Ну ладно, я думаю, вам по правильно? Правильно. От. Е, що у нас тут іще? У нас тут, в принципі, ну таке. Ну, як я і казав, якщо ви хочете почати грати, то можете заходити на Arizona Red Rock, е, восьмий е, сервер. Е, все буде в описі. О, а, ні, все-таки мені. Так, а ну що, що. Стой, стой, стою. Е, Є монети і санти. Ага, нема мене мене, мене санти. Е, Так зайшов. Так що, на речі. <laughs> Поэтому не. Поэтому не. Ось. Так що, так. А, ну ладно. Ну, то тобто, есть, бачите, удачки. О, спасибо, спасибо большое. Спасибочки, чувачок, спасибо. Благодаря стою тобі. Ось, ну, типа, бачите, ну. Я скільки тут граю, ну, реально, в мене негатива дуже мало до цього сервера, тому що е, тут реально дуже мало токсиків і так далі. Е, ось, Тому, в принципі, зараз треба ставити красивесенько, щоб відосик тоді закінчити. <laughs> Е, де воно? Тут, в принципі, можете заходити, грати, всі силочки в описі, все в описі, тому не забувайте підписуватись, ставити лайкосики, роз, розповсюджувати своїм друзям, розповідати, в принципі, написати коменти, я всі коменти читаю. Ось Буду дуже вдячний за підтримку, тому за огляд. Ну, Японії приблизно ми закінчимо. Тому дякую всім лайчиків, всім пока. Побачимося на наступних досвід.